may non pap ya dugg ya dugg ci débat bobu fuma ci non non pap ya xajjale ya ne ya ne ya ne ya ne yof pap xam ya ne yof mo ëpp euh gagner yof ak gagner njum ben waaw mané la dakar ak gagner jigéen kon du ben buma la topé ci yow man gëmuma lool sax ni ko gëmé yow dakar tey du Sénégal moy Barthélemy mo nek ci kaw Sonko mo nek ci kaw Khalifa Sall Ahmed Aïdara mo nek ci kaw Sonko té ñoy yam qualité donc. donc ci Ndakaaru mën nga d'accord ni. <laughs> Barthélemy Diaz mo ci kaw Macky Sall. non mënul non non Macky non non du ci Macky Sall. Sénégal non Macky parce que dañoo bokkuli ambition local yi ñoo dañoo andon parce que ku ci nek sa ambition mën nga ñu ñu séddoo affaire bi waaw mais législatif bu ñëwé duñu mëna mën affaire bi waaw da ngay da ngay nek tête de liste majoritaire da ngay nek tête de liste nationale ba nga nek tête de liste départementale waaw nga gañe fi ba nga perte feulé national bi duñ ko amna amna ci ñoom double tranchant ku ko nek yow yaay nek candidat yow dañuy wax na yow yaay patron coalition mais ñi nga xam ne dañoo defe ne politique plan de carrière la toog ba nga commencé liggéey nekk euh, au fonctionnaire. nga toog léegi léegi baal ma Cheikh Oumar Anne. waaw est-ce que doo du ngeen dooma baal rek ngeen jàkkaarloog sénégalais yi. waaw ngeen nangu seen défaite. non ci Ndakaaru ci élection yi euh, non xam nga xam nga défaite. non c'est-à-dire Dakar d'accord nañ ne dañoo gagné. non non xam nga. non d'accord nañu Dakar dañoo gagné. d'accord léegi léegi mais dañoo ne dañu xam nga bu ñu ne perte nañu Dakar am noonu nga koy waxee politique ñi ni dañ lay ne non dañ ko. Euh, Benno Bokk n'est plus la principale force politique de Dakar mais sur le Sénégal nous restons la principale force politique et benne force politique vous fi nekk bu nga xam bu ñuy xool ci élection yu jëm nga xam ku ci da nga am sa ambition amul benn force politique bu nga xam ne mot nañ mot nga ñu c'est important il faut nous retenir loolu d'accord mais donc ñun gagné d'accord ba avons ñun le gagné Sénégal parce que le résultat est ñu président Macky Sall am deuxième mandat résultat yoy tamit motax ba légui on est majoritaire dans ce pays maintenant ñun duñu nelaw ci suñuy laurier ñun amna ñuy suñuy préoccupation moy dajalo wat waxtaanaat xol fan lañu ñu pêché xool nañ la ñu mais ma wax la ben affaire ci Dakar diggante Dakar ak APR Dakar ak APR dafa am benn dañuy gagner après ñun ñu wat ginnaw ñu gañewaat loolu lay ñëw perte perte nañu bi parce que xamal né dañu gagner législative gagner présidentielle ñu pertaat local yi comme ni ñu perte won local 2014 mais les ñun dañuy mais je pense que ça reste dans c'est du possible le, monsieur le ministre je pense que du non non non président Macky Sall Non, non ne non non non non non non non non non non non non non non non non ni non, non, non, non, président Macky Sall nommé communiste ministre conseil. xam nga lolou ci ay. Pape observateur de la scène politique nationale quand même 2014 fi la la 2012 Khalifa Sall dafa jàppale Macky Sall ba mu lèr nañu Macky Sall gagné 2012 élection législative mu nek tête de liste Benno Bokk yakar Dakar. Mhm. 2014 mhm. mu ñëw ñu négocier d' accord ñu ak ci Benno Bokk Yaakaar. Mhm. mu dem defar taxaw Sénégal. Mhm. jàkkaarloog Benno Bokk. gañe yaakaar. gañe jël yoonam. 2022. man damay lire histoire jappal ne loolu am ñu ñëw 2022 dama lire 2014 pour ñu lire élection 2004 2014 la laa lire ñu jëm lire de élection 2022. 2022 Bamba Fall maire taxaw Dakar la. hmm taxaw Dakar dugg ci yeewu askan wi defu ñuko candidat. hmm mu dem wuti mhm. bu gan jox ko récépissé mu dem mu gañe yooyu dafa bàyyi dem mo bàyyi nga dafa ne yow Bamba Fall nga xam maire la nek ci politique depuis PS di liggéey nek maire nekk na maire gagné Barthélemy ñëw ci euh, douane abal ko récépissé mu gan moko ko wuti di joxe récépissé pour turam feeñ boo fo dem ci Sénégal am na ñu joxe jël seen récépissé jox ko pour seen feeñ lolu engagé wul né Bamba Fall né dafa and ak bu Bougane mu paré mu gagné dafa def ni Khalifa Sall 2014 watul fi mu nek dafa dem wuti feneen Khalifa mënoon na gagné dellu ci Benno Bokk Yaakaar dafa bañ pourtant li Khalifa def 2014 Bamba def ko ren ñu ne legui dafa am changement non loolu far la ak jéng li Khalifa def 2014 ber yoonam dem wut récépissé gagner ànd ñew après ne ber yoonam Bamba Fall wut récépissé gagner ñiko ko bàyyi ne ko do gagner duñ la defaat parce que gagné wo